Шановні, і ми все-таки вирішили продовжувати далі робити наш спортивний гоночний боліт. Що ж вплинуло наше рішення? По-перше, це за цю акулку, яку малював сам я особисто, вирізав кожну аплікацію під це. І все те, що зварили, це все дрібниця. А от те, що намалював я, це дійсно варте того, щоб продовжити робити цю машинку. І ще є один е, нюанс, який вплинув на наше рішення, точніше не моє. Це те, що нам дістався мотор на халяву. І ми вирішили зробити і не картинг, і не баги, щось середнє між цим. Хай буде робоча назва картобаги поки. Що з мотором? Оскільки він халявний, в нього є, звичайно ж, проблеми. А це поршень. Він, бачите, надколотий, начебнутий, тріснутий, можна називатися як завгодно, але він нікуди так не їде. Потрібно щось з цим робити. Звісно, самий простий варіант це піти і купити новий поршень. Так же ж просто. Але це мотор італійський від старого мотоблука якогось Кутаїсі і запчастин в Україні на них просто не існує. Його потрібно замовляти за кордону. І такий поршень коштує 150 євро. 150 євро Карл за поршень. Тому цей варіант не наш, не підходить. Ми будемо будувати буржуазні технології своїми колхозними методами. Ми вирішили заварити поршень. Варіантів інших немає. Перевіримо власним досвідом, що з цього вийде. Тому ми знайшли людину, яка заварила поршень, це коштувало 150 гривень. Ось такий результат, як ви бачите, такий прич. Тепер на ньому це потрібно обточити і коштувало це вже 750 гривень. І ми почали збирати мотор. Збирав його Юра, наш професіонал, той, що перевернув запорожця, я йому довіряю як собі, думаю, все буде нормально. Це тут, виходить, Юра пальчики пресує. Ти з тої сторони шатун поставив? Та яка разниця? Значить, виходить, Порші вже внутрі да, скольця. малої крові він туди став. Провіряємо зараз і скручі. Є взагалі вона чи Подожди, треба ближче взяти. У, хороша. Пробуємо, значить, лить бензин. Все, зараз буде перший запуск. Перший самий перший. Ми ще до цього не пробували. Це буде в режимі онлайн, так сказати. Це буде в режимі онлайн. Навряд чи, мабуть, вийде з першого разу. Але кого ж таке? Надо бак держати. Жень, іди подержи бак. Та ну Та що там буде? З першого разу маленький, з першого разу. Вот так от. Ребята, хто вам ще таке покаже на Ютубі? Топ-контент. Поршень був надколотий. Ми його заварили аргоном, проточили, поставили і все працює. Юрій Романович механік, блядь. Ну, Юрій Романович я не знаю, він перевертає тільки запорожці. Що, що мотор завівся, тому ми можемо приступити до наступної до наступної частини роботи, а це саме вже е, робити раму. Відрізали лишні деталі, розібрали машинку. Ця частина нам вже буде не потрібна. Тут серії ми приступаємо до роботи з рамою. Що ж, з вами ще побачимось.